Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it... Escolta, Blai, ajuda'm. Eh? En què? Amb el programa que estic fent es diu Complicitats Online. <laughs> Complicitats Online? Sí. Però què és això? Per explicar-te secretets o què? Doncs no, és un quin és quin, però amb la gent de l'institut. Mola. A què sí? Sí, em ah, moro de ganes. Què vols dir? Com que què vull dir? Pues que ha de ser super emocionant. Va, vinga, va, ajuda'm, que és que m'ha sortit, mira, un missatge a la pantalla que és que no entenc. Dones! Què? És veritat, tia, si és que no tenim ni idea de res. Després us queixeu de si us hackegen el mòbil o l'ordinador. la porta. Un moment, Això? però... Ja està. Ja està. Però, però si no m'he enterat de res. Ai, és igual, Lea. Eh, ja. Molt complicat, ja t'ho explicaré un altre dia. Ei, el, el Milo no ve? Tecnologic. Technologic. I abuse it right